dagens ungdomar. De förstör den här bilden. Jag tycker faktiskt att de har gjort en bra förbättring. Du är inte klok i huvudet. Som tur är, är jag klok utanför. Hur hamnade jag i samma tavla som du? Fråga Raffe.